哎，我 is Lab School。我们今天分享一个 QC 模组。这个模组的话，它是一个立体的一个四方形，它是一个透明状的。那这个在 r e s o o m 在 VJ 软体里面都办不到，所以就是我们做了这套 VJ 那个模组，它可以自由的前后翻转，然后可以 Y 轴翻转，然后可以 Z 轴翻转。我们把它的功能很好用的功能都设定到 VJ 软体里面。OK，我这边可以再去做反转的动作。 OK，那呃，基本上的话，就是你也可以让它启动它的一些，它有一些蛮好用的功能，呃，比方说它可以放大、缩小，以及它的颜色，可以设定它的颜色，我们还可以设定颜色，然后你也可以让它产生。 Logo，o k 然后以及它 logo 的呃，它背景的颜色。那你如果你也可以把它背景去除，让它变成是一个无背景的状态。以背景的颜色，这些全部都可以用 B J 软体去换算，蛮好用的。 可以用音乐去控制啦，用声音去控制这些参数。OK，比方说我增加一些东西，然后就可以，可以把它背景去除。背景去除，比方说被光海林。OK，然后可以单独修改我方块的颜色。 甚至，很方便。